Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Olho para as minhas mãos Eu cansei do natural

ser igual. pode vir.